Человеку тебя плачет, стонет душа, Она хочет спасения найти у Христа. Поспеши же к Нему, да спокой Он тебе, за тебя Он страдает. наступает зима. Друг мой, ведь ты погибаешь, неужели не знаешь, погибаешь, мой друг. Осень, душе твоей осень, душе твоей осень наступает зима. Ты ведешь к концу жизни свои краткие дни. Пред тобою они не пристанут. Что ты скажешь потом пред Иисусом Христом, когда будет суд? поймал. Друг мой, ведь ты погибаешь, неужели не знаешь, погибаешь, мой друг. Осень, душе твоей осень, душе твоей осень наступает зима. наступает зима. Друг мой, ведь ты погибаешь, неужели не знаешь, погибаешь, мой друг. Едима.